Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм дождика. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм. И давайте посмотрим, из чего он состоит. В товаре у нас визитка интернет-магазина grandstar.ru и рассмотрим сам костюмчик. У нас в интернет-магазине несколько вариантов костюмов дождиков. Сегодня мы рассмотрим один из них. Товар у нас вот такой вот подъюбничек пышный, белый, из фатина. Вот так вот это выглядит. На резиночке тянется на любой объем. Такой вот подъюбник. Далее в комплект у нас входят бриджики. Вот такие ярко-голубого цвета бриджи на резинке атласные. Внизу у нас тоже идет по ножкам резиночка, вот тянется. Вот так вот это выглядит здесь. Вот на ножках резиночка. Просто обычные голубенькие бриджики. То есть одеваются бриджики, а наверх одевается вот так вот подъюбничек белый. И в комплект у нас входит вот такая вот накидочка в форме кофточки. Вот такая вот с блестящими пайетками. Пайетки серые и голубые. Здесь у нас пришиты вот такие вот длинные поеточки, а, как в форме а, дождичка. Посмотрите, вот так вот это выглядит. Они нашиты по всей накидке. Вот так вот это выглядит. Кофточка идет с капюшончиком. Вот такой вот капюшончик одевается. По контуру у нас серебристая тесьма. Сзади это выглядит вот так и завязывается на завязочке. Вот такой вот костюмчик яркий. Вот полностью наборчик. Костюм дождика. А, он также может подойти не только на дождик, как и грозовая тучка тоже подходит очень. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.